umupasitoro winjiye wagiye gusesengura ibyabereye mu nkiko ibya ndimbati ibya yaba yarenze umusaraba umwepiskopi ni uhagarara mu byanditswe byera mu mutima we mu bitekerezo ye ni amategeko y'imana niyo yibwira ku manywa na nijoro nk'uko zaburi ya mbere yavuze yewe ntabwo nshinzwe kumenya aho umuntu yimikiwe mm. si umutima we <laughs> umutima we n'ibyo akora bwabyo bimwereka urwego ariho ibyo birashoboka mwese banyita padiri narabuhawe uso eh, mutabazi ko yitiriye ubwa potere uh, iyo warerewe rero warezwe neza mu bantu byongeye babihaye imana eh, usa nabo vuga nkabo genda nkabo kora nkabo ariko akarusho iyo hajemo umwuka wera akabamo gusenga cyane no kubaha imana cyane biba akarusho rero kuberwa ni ibintu imana Eh, ihaka umuntu yubaha uyikunda uyikorera no gukundwa icyubahiro imana itanga bibiriya iravuga ngo kizana ubukire eh, nta muvumo yongeraho eric rero ndanezerewe kugera kuri kuyiheca no harya <laughs> ndi umushyitsi gosipo yacu eh, kandi ni gospel kabisa inyuraho ibiganiro byiza kandi eh, birimo amavuta ndayikunda cyane gospel yacu so muhawe umugisha rero kuhagera ariko mbere yo kugira ngo dukomeza nasabaga ko twasenga imana mana turagushimiye izina ryawe rihabwa icyubahiro kutugiriye neza ukatugeza kuri gospel yacu mwami ushyirwe hejuru nyemerera iki kiganiro cyacu kiyoborwe nawe kandi ubwiza bw'imana bukibonekeho ntaba ari twe ahubwo aba ari wowe izina ryawe rishyirwe hejuru mu izina rya yesu amen <clears throat> murakoze cyane padiri ese ko bakwita padiri <laughs> kubera iki abapadiri hari isengesho basengamo ku icyo atari igihugu utangije ngo usenge nyine nk'abapadiri ugasenga nka bishopu cyangwa se nka nk'umuhanuzi <laughs> buriya rero isengesho ryose ni rimwe mm. eh, nta sengesho ry'umupadiri nta n'isengesho rya pasiteri yose ni amasengesho kandi eh, agera ku mana kubera ko ntakoze ikimenyetso cy'umusaraba se eh, ntabwo ukoze ngo ku izina rya taza mwana ari umutagatifu oya ikimenyetso cy'umusaraba gifite aho gikore gifite igihe nacyo gikorerwa nubwo wenda ngiye ntakigikora ariko n'abagikora mbere y'uko basenga ntabwo mbatera amabuye nta nubwo ku kwizera kw'icyo kimenyetso nkirwanya biterwa n'uko umuntu yizeramo imana n'uburyo asabana nayo ariko gusenga ntabwo aba ari ngombwa cyane gukora ikimenyetso cy'umusaraba icy'ingenzi ni ugusenga uzi aho urimo kohereza isengesho ryawe mm, twihuse cyane nagira ngo mubaze ariko ubundi kera najyaga nkubona wambaye ibintu by'amabubu wambaye ibintu by'iki <laughs> ubundi muri make uri umunyarwanda cyangwa uri umunayigeri <laughs> ndumva wakomeje kwibanda cyane ku myambarire ubundi nkunda kwambara neza ndabikunda eh, ndabikunda ndabikunda rwose buriya nakundaga cyane nkunda cyane uko abanyanijeriya bambara bambara neza cyane eh, ni abahanga mu kwambara eh, gusa nyine none iyo myenda sinkiyikunda nsigaye eh, nkunda kwambara vesite eh, nkambara agakositime agashati agatisheti ah, uko ibihe bigenda bihindagurika niko nanjye ngenda mpindura imyambarire kandi <laughs> ya ndabikunda kwambara nkunda n'abantu bambara neza bahumura porofiyumu eh, ndabikunda nkakunda no kurya neza imbuto ko nizo twaryaga eh, muri kuva eh, nkakunda kunywa amazi nkakunda icyayi ni ibintu nkunda cyane na salade ndazikunda kwa akantu ka kuva ntabwo nkasobanukiwe neza kuva ni ahantu abapadiri barara ni mu icumbi ry'abapadiri ah. abantu bakurikiranye gospel yacu bashaka kumenya imikurire yawe umuntu wakuze ute kugira ngo bepa bakwite padiri kugira ngo bakwite mm, harya n'umuhanuzi <laughs> ni porofete eh, olivier bakwite eh, porofete kugira ngo bakwite padiri kubera iki byaje gute byatangiye gute ntekereza ko abantu bankurikiye batankurikiye atari ubwa mbere bankurikiye ntekereza ndi umuntu uzwi muri sosho mediya ah, ku biganiro byinshi nagiye eh, ntanga by'ubuhamya bwanjye uko amavuko yanjye sitarago eh, y'ubuzima mm, navukiyemo nabayemo abantu benshi barayikurikiye barayizi ariko profete Olivier nyine eh, ubu ni umugabo wubatse ufite umudamu n'abana batanu eh, uzwi ku izina nyine nk'uko ubivuze rya padiri ariko abadukurikiye rwose ntago ndi padiri nta nubwo nabaye n'umupadiri ahubwo nabaye mu gipadiri ku mpamvu z'uburere bandeze Eh, navutse ndi imfubyi barabizi abadukurikiye wenda nabinyuramo gato eh, abapadiri baramfata n'ababikira bitwaga abamameya barandera nk'uko mubizi habagaho ibigo by'imfubyi byareraga byafataga imfubyi nanjye rero niko bamfashemwo banyigisha ubukristo nkurira mw'ubwo bukristo ah, nza kuzura rero umwuka wera muri kiliziya ariyo roho mutagatifu eh, ntangira kwakira impano z'imana z'ibitangaza gusengera abarwayi kwirukana abadayimoni eh, ndetse no kwerekwa ari ryo muri kiliziya bitwa bita ibonekerwa eh, mu bihe rero ntago Eh, byari bimenyerewe muri kiliziya nibwo rero naje ku byagutse muri jyewe byo kwerekwa no gukoreshwa imana no gukoreshwa n'imana ibitangaza nisanga umuhamagaro wakomereje mu kirokore ko imana ihamagara uko ishaka itora uko ishaka eh, nk'uko nagiye mbitangaza ntacyo nshinja kiliziya nta n'icyo nyine ngakoze ibishoboka byose ku buzima bwanjye kugira ngo mbeho mbe n'uwo w'uyu munsi ndanayishimira cyane eh, akazi kenshi bakoze kugira ngo mbe n'uwo w'uyu munsi babifashijwemo n'imana so nibwo rero umuhamagaro wanjye wakomereje eh, mu barokore cyangwa se abadeperi nkomeza nkorera imana nkora ibiterane byo gusengera abarwayi kwirukana abadayimoni mu bantu no guhishurirwa ibintu bitandukanye ku bantu nasengeraga ibyo byose tugafatanyiriza hamwe kubisengera imana ikabikora so rero ku bw'ubuhamya bwanjye bwari buzwi ko nakuriwe mu muryango w'abapadiri n'ababikira abantu bakomeje bambona mu iyo sura y'igipadiri bakomeza rero banyita iryo zina ariko rwose sinabayeho ahubwo gusa nabo kugenda nkabo ibyo byatumye bambonamwo iyo shusho y'ubupadiri ariko nayo ni nziza kuko ni izina ry'icyubahiro cyo gukorera imana n'iriya modoka se y'abapadiri ugendamo <laughs> nayo wayikuye mu gipadiri eh, ndumva urimo urasobanura uhereye ku biganiro wagiye wumva eh, ngenda mu modoka yabo <laughs> eh, akenshi izina rya padiri ryakuriye ku modoka hari imodoka bari bazwiho cyane yitwa suzuki ngendamo iracyanabanditseho <clears throat> Eh, ni akamodoka mbese kambera iyo nkiciyemo uhita ubona ndi padiri neza neza n'abapolisi bampagaritse bansuhuza padiri ati komeza padiri <laughs> ni abapadiri ngo bagire amakosa komereza so ni ibyo rero ariko ubuzima bwanjye rwose eh, abapadiri babubaye hafi kiliziya yabubaye hafi eh, kugeza n'uyu munsi Eh, baracyagenda bamba hafi ariko uyu munsi sinkibarizwa muri kiliziya nk'uko wabyumvishe indi porofeti bisobanuye umuhanuzi eh, ndi umushumba uyoboye itorero rya giporoso butariyeni cyangwa se ry'abakirisito b'abarokore eh, ariko ntagomba ndi kure cyane Eh, y'ababyeyi banjye bandeze ya ah, <clears throat> urakoze cyane twihuse cyane hmm. ah, uri umwe mu bantu basengeye abarwayi barakira usengera abantu badayimoni abavamo hmm. ah, hari n'uwo wigeze gusengera wari urwaye imyuka mibi nayo imuvamo hmm. ibyo bintu byatangiye gute byatangiye ryari eh, ntabwo nibuka neza igihe byatangiriye nge nisanze ndi gusengera abantu batanga ubuhamya ku bakize indwara zikomeye eh, ko iyo usengera umuntu dusengera abantu benshi nge nabasengeraga numva mbihatwa n'imana kandi niyumvamo iyo mpano ariko gukira kw'abantu barakize benshi abantu batari bafite bari bamaze igihe kirekire batabyara barabyaye bafite abana nkumva abantu barimo baratanga ubuhamya babyaye bari barabuze urubyaro abari barwaye indwara zikomeye hari n'uwakize sida eh, rwose yanatanze ubuhamya kuri cano yanjye tabarwa tivi irakira neza irakira rwose imuvamwo hari abakize imyingo hari abakize indwara zitandukanye bagenda kugeza uyu munsi batanga ubuhamya bw'iby'imana yabakoreye ahantu hose nagiye nkora ibiterane so ntabwo nakubwira ngo yatangiye iki gihe kuko yatangiye nkiri muri kiliziya gaturika kandi nari umukarisimatike usenga cyane wanasenderejwe rero byatangiye mm, navuga mu mfite imyaka cumi n'umunani ubu uyu munsi mfite imyaka eh, mirongo itatu n'icyenda urumva rero ko iyo mpano nyimaranye igihe kirekire eh, yo gusengera abarwayi n'impano zo zo guhishurirwa cyangwa kwerekwa eh, nkorera mu izo mpano ubu uyu munsi rero noneho biri ubu <clears throat> imana irimo irankoresha ibintu bidasanzwe ariko nyine ndabishimira imana ko ariyo ibikora ah, twihuta cyane nagira ngo mubaze ah, gukora guhanura cyangwa se gusengera abarwayi bagakira cyangwa se gukuraho abantu imyuka mibi cyangwa se gusengera abantu babuze urubyaro bakabyara ntabwo ari njye uyibakuraho <laughs> eh, hari iyibakuraho hari ahantu <laughs> bihuriye na titire umuntu aba afite kuba umuntu ari bishopu kuba ari apotere kuba ari umuntu profete hari ahantu bihuriye cyangwa se ni imana ishyira ishobora kubishyira mu uwo ari we wese e, nta kwakira impano z'imana ntaho biba bihuriye no kuba uri padiri cyangwa se uri pasiteri ni impano nyine imana ikwihera mu mahirwe navuga kugira iyo mpano ni amahirwe ushobora gusenga imyaka makumyabiri mirongo itatu unabisengera cyane unabisaba ntubibone ariko wakizwe uyu munsi ukabihabwa guhabwa impano y'imana ni amahirwe ava ku mana si ibintu si impano ihabwa na buri muntu wese iyo mpano ihabwa umukristo usanzwe ihabwa umupasitoro na padiri basigaye bazifite zinakomeye bitewe n'uburyo imana yakwishi yabishatse imana ihamagara uko ishaka bibiriya iravuga ngo abubaha uwiteka bagakora ibyo gukiranuka irabemera so rero guhabwa impano z'imana navuga ngo ni amahirwe imana iha umuntu nicyo na nagusubiza eric none se nk'abantu bagiriwe amahirwe no guhabwa iyo mpano mm. bangiza bakayikoresha mu buryo bwa bizinesi mm. umuntu yaba afite ikibazo yaguhamagara ati nsengera ukamuca amafaranga mm. abo ngabo bavugaho iki eh, mw'ibi bihe biraboneka ko ibihe turimo bigoye ibihe birimo bidusatiriza ya misi mperuka yavuzwe mu byahishuwe ubundi duhamagarwa twabonaga twanezezwaga no gusengera umurwayi agakira icyanezezaga umutima wacu ni ukubona umuntu ashima imana ko yari arwaye imana ikamukiza ibyo ni byo byatunezezaga twumva tunyuzwe nabyo ituro ry'ishimwe akaritura mu rusengero rigakora ibyo mu rusengero urimo urabyumva eh, ibintu byo gutanga ituro ku muhanuzi cyangwa ku muporofete runaka ni ibintu mbonye vuba byafashe n'indi ntera aho ubona abantu bahanganira kuri social media bavuga aho basaba amaturo umubare w'amaturo eh, kugira ngo usengere ikigeragezo cyawe kiveho uratanga amaturo none uvise eh, guca miliyoni ibyo pe byabayeho simvuga ko gutanga ituro ry'ishimwe ari bibi ni itegeko ry'imana gutanga ituro ry'ishimwe rihamiriza abantu ko icyo imana yakoze koko cyakozwe eh, ko biremewe ariko ntagira iryo turo ryishyuzwa ntabwo mujya mu biciro ntabwo mujya mu biciro yewe no kuba wagira amarangamutima yo kuberesinga porofeti cyangwa umuhanuzi na byose bibi ariko iyo hajemo ibiguzi hajemo ibiciro biba ari ikibazo rero navuga ngo ni ibintu birimo bigenda bigaragara muri iyi minsi mw'ibi bihe navuga ngo si ntabwo ari ibintu bibayeho mu myaka myinshi ni ibintu birimo bigaragara muri iyi minsi birimo bizana n'ibindi n'ibindi byo guhangana kw'abapasitoro abaporofeti ku masosho mediya mu nsengero ni ibintu uri mubona birimo kuza mu iyi minsi ariko reka bibeho nu byarahanuwe eh, biri muri bibiliya ko mu bihe bibanziriza iminsi y'imperuka ari hazazaho ibihe birusha abahanuzi b'ibinyoma abakunzi b'imiya indamu ni ibintu byavuzwe byahanuwe kuba rero birimo biba nta gitangaje kirimo ahubwo icyo twabwira abadukurikiye ni ukubabwira ngo babe maso bamenye ko ibihe turimo bigoye kandi biruhije bisaba kuba maso gusenga no kwegera imana bajye bamenya igihe basobanukirwe gutanga amaturo umuntu atanga amaturo hakurikijwe iki wenda ibyo ni ikindi kiganiro tuzakora ariko burya ituro waciwe ituro wasabwe ituro wahaswe mbene iryo turo ntabwo ari ituro rigenwa n'imana cyangwa se riva ku mutima w'imana ahubwo ni ituro riba rivuye ku marangamutima y'urisaba bitewe n'ibibazo afite <laughs> byamusabye amafaranga ariko ntaho biba bihuriye eh, n'inyungu z'imana se buriya yagusabye ayo mafaranga ukayamuha ibyo umusengeye ntibikire ayo mafaranga ashobora kuyasubizwa kuyasubizwa si biterwa n'uko babyumvikana simbizi njye ntawe ndayasaba eh. nta n'uwo ndayaca eh, ibyo ndumva nta kintu nabisubizaho ah, twisimbuke ibyo tubiveho noneho hmm. tujye hari ibintu maze iminsi byarateye muri iki gihe usanga abakozi b'imana bifatanya n'abatizera kandi ijambo ry'imana ritubwira ko tugomba kwitandukanya n'abatizera mm. ah, ariko muri iki gihe sigaye mbona ababishopu bamwe abapotire bamwe bivanga mu bintu by'isi ugasanga nabyo bagiye gutangamo izindi mbaraga ugasanga babuza abantu abantu babuze abantu babasengera kubera bagiye muri ibyo abo ngabo hmm, ubavugaho iki ubundi njye eh, abanyamakuru rwose nagiye nkora ibiganiro byinshi bibihanangiriza kumbaza ku byerekeranye n’abaprofete n'abahanuzi kuko ntabwo mbikunda gusobanura ku by'abandi ku by'abapasiteri bagenzi banjye abaporofete mba numva ari ibintu mba ibintu byo kuvuga ku bandi ntabwo ibyo bintu mbikunda mm. ariko nanone sinabura ikintu gito nabivugaho ubundi eh, eh, bibiriya ivuga ku mwepisikopi mwepisikopi eh, avugwaho ko agomba kuba ari umuntu ufite ubwenge bwo kwigisha ijambo ry'imana yitwararika mu nyigisho atanga ariko nanone atari umuntu uhindutse vuba ikindi atari umukunzi wa vino atari umunyarukoni ari umuntu ufite indangagaciro z'ubutambyi afite indangagaciro z'ubutambyi aho rero umbajije ngo abaporofete cyangwa se n'abapasiteri n'abapotere bivanga mu bintu rimwe na rimwe badasa nabyo ni ishyano ni ishyano rikomeye umuntu w'umwapotere umuntu w'umushumba kujya kurwana intambara za porotiki intambara <laughs> kurwana n'intambara z'abamisi intambara z’abanyepolitike hari aho umaze iminsi numva bari mu ntambara za bamporiki intambara z'abamisi intambara eh, za ba butini <laughs> ziriya si intambara z'abashumba si intambara z'abaporofeti ziriya ni intambara za ba nyirazo twe intambara turwana ni intambara zo mu mwuka ni intambara zo kugaragariza abantu kirisito amina ndetse no kugaragaza ukuri kw'ijambo ry'imana no kugenza nka kirisito no kwereka abantu ubukirisito wanyumvisha ntabwo rero porofete umuhanuzi w'imana uvugana n'imana utuwemo n'imana ugendana n'imana urimo ibyahumetswe n'imana si umuntu wo kurwana intambara ya politiki z'isi biriya ni ibya ba nyirabyo bafite izo mpano zabyo rega politike ni ikintu gikomeye ushobora kukirundamo utakizi kikagufata kikagufunga satana akakikurwanirizamo iyo utazi politike yerekere ba nyirayo ntabwo nzifuza kuba perezida uyobora igihugu ntarize politike ntazi ibyerekeranye n'imiyoborere y'igihugu cyenda umuhanuzi ndi umuporofete impano zanjye ni izo gusengera abarwayi no kugaragariza abantu kirisito intambara zanjye ntabwo ari izo kumenya ibyo iby'urukiko rwa kagarama rwa nyamirambo oya ibyo si ibyanjye sinize amategeko ah? ntago <laughs> ntago ibyo nabijyamo ntago bindeba ntago ndi bujye kurwana intambara z'abamisi sinzi kureba uburebure bw'umuntu ukureba kuba misi n'ingano y'ubumisi ibyo biro simbizi ibyanjye ni bibiriya no gusenga nshakisha igishobora kugaburira umukristo agakomeza akabaho mu buzima bumubereye nk'umukristo ariko aposo bagiye gusesengura ibya politiki ni ishyano ni ishyano pe umupasitoro winjiye wagiye gusesengura ibyabereye mu nkiko ibya ndimbati ibya yaba yarenze umusaraba aba yatandukiriye by'ikirenga zaburi ya mbere iravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarane n'abakobanyi ntiyicarane n'abakobanyi ngo ahubwo amategeko y'imana niyo yibwira ku manywa na nijoro ngo uwazahwana n'igiti gitewe hafi y'amazi cyera imbuto mu gihe cyacyo kandi kizakuraho cyose kizamubera cyiza rero umuntu navuga ngo Ah. abashumba aba babishopu ni izihe mbuto umuntu yabasoromaho urimo urambaza ibintu washubije ubundi bibiri yivuga ko bazatumenyera ku mbuto twera ubwo nyine n’abakristo bareba abo bashumba imbuto babasoromaho nyine ni izo eh, nimba olivier porofete olivier bansanganye n'akana k'agakobwa ndi kugakorakora tayari imbuto zanjye bazibonye nimba bansanze ndi guhangana kuri social media n'abantu n'ibintu bidafite aho bihurira n'umuhamagaro wanjye tayari imbuto zanjye bazaba bazibonye ariko umwepisikopi ni mu byanditswe byera mu mutima we mu bitekerezo ye ni amategeko y'imana niyo yibwira ku manywa na nijoro nk'uko zaburi ya mbere yavuze ah, twihuse cyane buriya ntiharimo nkawe bagushyira amavuta bakwimika hmm. bakugira porofete hmm. ndabizi ah, apotere yongwe bamugira apotere ndabizi mm. eh, apotere gitwaza ba masasu bande bose babimika ndabazi mm. buriya ni nk'aba ba mutabazi ko iyo umuntu ashakishije ahantu hose babimikiye umuntu ahatahabona buriya ni abantu bamwe bitirira amatitire kandi batahawe n'imana cyangwa batimitswe n'imana eh, sinzi icyo ndi bugusubiza ariko nta aho ngaho yewe ntabwo nshinzwe kumenya aho umuntu yimikiwe si umutima we <laughs> umutima we n'ibyo akora ubwabyo bimwereka urwego ariho bako kari mu ruhande rw'abashumba cyangwa atariho ubundi igisubizo gikubiye muri bazatumenyera ku umuto twera nayo ibyo kumenya ngo apotere mutabazi bamwimitse ryari hari bande sinshinzwe kubimenya aho yongwe bamwimikiye n'ibiki sinshinzwe kubimenya icyo cyo ni uko yongwe ariko umuntu ashobora no kwiha n'iyo titi ibyo birashoboka n'iyo si banyita padiri narabuhawe ariko kuba wabinyita ntabyiyita nta n'icyaha cyanjye ariko umuntu kujya kuri social media akiyambika ikintu nacyo ni ikibazo ikibazo gikomeye kwiyita icyo utari cyo eh, gusa nabyo bihanirwa n'itegeko kwiyitirira urwego ntaho uhurira narwo <laughs> bihanirwa n'itegeko eh, rimwe na rimwe iyo urukoresha ibintu bishobora kuba byashyira abantu n'abandi mu kaga bihanirwa n'itegeko rero umuntu kuba yakwitira urwego runaka atarubarizwamo ubwabyo bihanirwa n'itegeko kandi itegeko rirasobanutse <laughs> nagira inama abantu biyitirira ibyo batari byo ko bakwiriye kubireka kuko itegeko rirahari kandi rirasobanutse naho kuba nashinja aposo Eh, mutabazi ko yitiriye ubwa potere ibyo ni ibintu byagenzurwa n'ubushinjacyaha n'abo wenda ishobora guhemukira yitwaje iryo zina ariko ngewe kubera ko mutabazi ntacyo mfa nawe nta n'icyo yampemukiyeho ntabwo najya kugenzura iyo titire ko nta kintu ntwaye <laughs> nta kintu ntwaye igiheho niyo mpamvu ntafite icyo nayisobanuraho ah, tugana ku musozo hari mesaje umuntu igeze kumpa ambwira ati umunsi wamboneye padiri uzamubwire rwose ansengere mfite ikibazo cy'uburwayi sinzi niba turangiza uyu murwayi ushobora kumusengera ari mu gihugu cy'ububirigi afite uburwayi bwo mu ijosi ntabwo abasha guhindukira sinzi nimba twafata umwanya ukamusengera umusengera urumva arizeye mm. kandi nzi ko ijambo ry'imana rivuga ati umuntu wizeye arakira yego ni abantu benshi bankurikira barwaye abandi batameze neza mu mwuka abo bose turabasengera ariko niba ntacyo bitwaye twabaha n'umurongo wa telefone bahamagaraho rwose Eh, nimero yanjye ni zeru karindwi umunani umunani zeru karindwi umunani umunani karindwi kane karindwi kane kabiri gatandatu kabiri gatandatu rimwe karindwi rimwe karindwi reka nongere nyisubiremo kugira ngo batajijwa zeru karindwi umunani umunani karindwi kane kabiri gatandatu cumi na karindwi reka dusenge imana mana mu izina rya yesu turagushimiye kubw'ijambo ryawe tugushimiye uyu mwanya tubonetse kuri gospel yacu yemera umuntu wese wakurikiye kino kiganiro kimuhembure kandi kimuhe kumenya uko akwiriye kwitwara mu ibi bihe eh, bisa nk'iminsi y'imperuka ahubwo buri muntu wese umuhumurire kumenya imana no kuyizera mu izina rya yesu amen shalomu shalomu ndabakunda imana ibaha umugisha